ginugtugin. It's not like you know. Oh, oh, oh, oh, someone alone. Someone alone. It's not happening. Oh, see, I'm out now. He's not a boy. Oh, see. Ja, hallo. Ja, wie gut ist euch? Herzlich willkommen zum fränkischen Paradies. Ja, ja, wir haben was zu verkünden. Ja, die Anna, die Anna da, die, die hat Geburtstag. 80 ist geworden, 80, ja so alt schon Hoch, die Zeit vergeht. Dies ist nicht mehr feierlich. Nee, oh, oder zehnmal Fresse, was gewesen? Ja, die Scheiß von nervt mich aber. Ja, oh, oh, die Anneliese wieder drin. Feierlich. Das hab ich zwar filmt. Oh, fields. Oh mein Gott, das ist mir nicht gut mehr. Oh, die kratzt ist so sau. Oh, lass mal kuscheln. Oh, oh mein Gott, das ist ja... Komm ja her auf. Das ist ja Volumen. Lotte. Volumen. Lotte, hör auf. Und der Fies. Lotte. Oh mein, ist ja gut. Ich will doch auch noch ein bisschen Liebe, bevor ich da unten unter der Erde liegt. Na, da, da kommt ja schon wieder was. Lotte, bevor du unter der Erde liegst, so. Cause bis six Fuß tief, six feet under. Doch, doch, hast du das gehört, was die da morgen auf dem Konzern? Ja, die machen so ein Headbang. Was ist hier? die geht denn Die konnte das denn in meiner kurzen Haar. Na, ich konnte das schon. Ich konnte das mit Rohr. Die machen da immer so was schon. Aber jetzt sind die ganze Haar verstubelt was. Sie ist jetzt modern. Ja, na, das mache sie schon, schon, schon länger. Das macht sie, machen sie schon seit 30 Jahren. Ach ey, oh, die Zeit vergeht. Das oh. haben wir vor 30 Jahren gemacht. Oh, da haben wir noch geärgert? Na keiner, das haben wir vor 30 Jahren. Das machst du schon gar nicht mehr. Vor 30 Jahren, vor 30 Jahren, haben wir keiner, den du hast es nicht mehr. Was, was, wo wir jetzt die Anneliesen haben, das geht mir nämlich jetzt auf den Keks. Lotte, wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Ja, Anneliese, nur. Ja, Ines, die noch. Irgendwie finster, oder? Ja, ich hab mir jetzt auch das WhatsApp geholt. Ja, sag mal Anneliesen. diesen. Meine Frau, die, die, die Anna, die meint, dass ich, dass ich schon, dass wir vor 30 Jahren, die weiß das nicht mehr, dass wir verheiratet sind. Lauterlich, uff. Ja, ich hab doch die Anneliesen gerade am Telefon. Alle diese, lass mein Lot in Ruhe. Ich musste noch anrufen, da wurde ich nicht ewig. Außerdem hatten wir heute eine Flatrate, eine Flatterratte. Was? Eine Flatterratte. Flatrad. Leute, was ist denn da Flatterratte? Diese Gläde gleich. Guck mal, Anneliese. Hört sich an wie so Flatterratte. Flatterratte. Ja, Anneliese, ich muss auflegen. Mein, mein Frati trägt mich schon wieder ins Grab. Leute, ich auf. Ciao, Anneliese. Tschüssel, Puzzle. Was soll das denn, Puzzle? Du meinst doch wieder eine Puzzle? Na, eine Puzzle. Du puzzelst doch mich. Das machen wir. Hm, was? Ja. Das haben wir noch nie gemacht. Was? Ja. Alter, gebrüsselt. Ja, freilich. Das ist Fahrradkombus. Nichts mit öffentlicher Verkehrsmitteln. Was? Ja. Ja, ja, die Musik ist so laut, ich verstehe das nicht mehr. Was hast du da drin? Stechschläfer, wo sind die? Ja, die gute Oktoberkriegsmusik aus, aus Nordhausen, aus Bayern. Leute! Was soll das schon denn? So musst du nicht machen. Leute! Ja, Mary, wir sind in Franken. Wo sind wir jetzt in Franken? Ja. Hat man da wieder mal gezahlt? Na? Nein, nicht. Wir leben in Franken. Ah, oh, der Hall kommt doch mal mein gleich vor Ort. Der kommt vom Barger Metal. Leute, Bord. Oh, ja. Da muss auch mal wieder pflegen. Schnitzel oder Feldfleisch drin. Nein, nein, leg mir am Arsch. Da, schau mal, ich will's aus. Locker, du musst mir wieder waschen. Ja, oh, die sind doch nicht echt. Natürlich. Dittmar, Erde, du bist so ganz schön der fähig. Das sagt der Richtige. Ja, mein Erde, hast du ewig vorher erzählt, oder was du bist? Was gehört? Die, die Dolden oder wie das heißt, die sind jetzt pleite gegangen in Insolvenz. Insolvenz, oder wie das heißt. Und jetzt, jetzt es kein Ferry mehr. Oh nein, oh, kein Ferry mehr. Da braucht man die Hausmachten wieder. Ja, ja, ne? die guten alten Hausmittel, ja, da schauen wir, was ihr geholt habt aus, oh. aus dem Erker. Ja, ein Frischling. Ist ja Ostgold. Ja, die kommt aus dem Kühlschrank. Und letzte Schritt ist eh schon, oder? Von gestern. Von gestern. Aufgemacht. Oh ne, Bruder, das ist die falsche Hand, das ist die falsche Hand. Lottern nichts mit der Hand, Lottern, Lottern, Lottern, Lottern ist mit der anderen Hand. Ich hasse das Ding. Ich hab's schon tausendmal gesagt, ich lass mir passieren, aber du willst ja nicht, weil das so schön kitzelt bei dir unten. Aber, was? Seitenweh. Jetzt haben wir heute nichts mehr. Du musst den Morgessen erst im Tante immer mal einkaufen, verdammt. Ja, was denn? Ja, das schaut pervers aus. Dieses geht's modern bei den Faggots. Ja, äh. die haben ja alle, alle Schwack. Und jetzt, jetzt nennen die das Bottle. Bobby, Ernie bloß Bobby. Die wussten alle herauf, oh mein Gott. Und sonst hast du mal neue David Funs. Ja, Mensch, das ist das Messer aus dem Krieg, das hat mir Alfons mitgebracht. Oh wie alt ist Mister? Oh mein Gott, frag mich nicht, das hat doch halt damals an Franzos nachgeklatscht. Das hast du heute schon wieder von Musik drin, wie klingt wie Fahrradkette durchs Ohr ziehen. Das wird immer schlimmer. Lotta? Lotta, ist this from Oktoberfest? Leute, das war nicht today, das ist Judube. Die Zahnhupe bloß Judube. Oh. Hast du das gehört? Da mit dem, mit dem, mit dem Dubstep. Dubstep, aber das ist doch jedes Mal. Ja. Oh, Leute, langsam, Leute, langsam. Mein Gott, mein Gott. Ganz langsam, Leute, ganz langsam. Oh, mein Gott. Ich bin jetzt mal gespannt, was du mir zeigst. Ja, was zeige ich dir jetzt noch?